YouTube ça fait 4 heures que je galère, mais j'y suis arrivé J'ai brisé une game, j'ai retourné le lobby La fin de game est monstrueuse, inarrêtable Malgré les, 25 FPS, je te laisse regarder, like, commente Explose le post bleu, explose les commentaires En fait, casse tout, parce que j'en ai tellement chié, tu dois m'aider Bisous Hello, hello, my friend Hello, you bastards Hey, motherfucker, <laughs> hello, my friend How are you? good, bastard, and you? Good, good, good, Hey, nice You take drug, bro? Nah, nah, nah. you? No. Just uh, little cocaine, you know? Ah, uh, hi. Yes, I know, I know. Ooh. what happened? Uh, no, it's okay. I'm safe. I, I can get you. Do you have shield for me? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you, man. You saved me. Yes, bro. Well play. Les gars, c'est quand même une antenne qui, m'a explosé, vous vous rendez compte hein plus rien, plus rien n'a de sens à partir de maintenant. Oh, nice. Behind you, behind you, behind you, behind you, turn around behind you, quick. Oh, on the top. Ah oui, Ça, elle bouge, hein, cette arme, les gars, quand tu tiens. Hein. Enculé. Ça va <laughs> Ça va et toi Ouais, oui. Where you from Um, Northern Ireland. How about you? Okay, my friend. Okay. Are uh, uh, in the south of French. Oh, nice, lovely. You're gonna jump, man. Be ready. Yeah, jumping. Ça campe, ça, ça, joue, ça joue safe les gars, on va dire. aurait dû s'éclater au, sol. Hein. Ouais, mais évidemment, les deux autres, ils savent. One knock, one one HP. Radez leur pseudo les gars. Yeah, how do I get on that roof? I need, re I need revive, sorry bro. Je vais m'éclater à faire ban leur cons. Sam, this guy in got 9k views. <laughs> yeah man, and I need you bro, you know. Logiquement en fait, c'est de partir là les gars. Aussi. Nice, nice, nice. Oh my god. UAV and self-revive okay. for you, okay? Okay. me, me first. I see. I come with you, man. Yeah. Shitty. Oh. Ja, GG, Brother. Demandez une reconnaissance. Le drone commence son survol. Je suis mort là, non Je suis des tirs. Qui est devenu la bonne vieille attaque au couteau Fuck sake, man Hey bro, not easy game, you know Regardez, regardez le pseudo du mec, hein. Mais non, il a abandonné. Hold on, I can watch him I need you, brother. I need you. I need you. Shoot him, please. Yeah, yeah, yeah. You're insane, man. GG. There's one more left, one more, one more left. Okay. It's okay for me. I survive. You save me, man. Okay. Okay. Okay. What? Oh, oh wait, what? Sniper? Yeah. No, bro. Oh fuck. It's another friend. Uh, another French. Sorry. Oh, okay, okay. The French, they love it. Way up top, way up top, yeah, up there. What a beach, man. Warbang, my bro. Nice, nice. Полин, полин. Oh, Oh my god. Oh. Okay. I don't play, bro. I destroyed today. But you, yeah. you uh, it's I play since uh, four hour and you the best mate, bro. So thank you, thank you, you. You revive me two time. Ah, thank you, thank you. What? Oh fuck, ah. behind me. Allez, il nous plante. Boah. levels. der war schon G-Break. You know uh, World of Frozen, man? Yeah, yeah, yeah. I win solo. Actually? Yeah, man. Wow, so 100k you got then? Jesus Christ. Let's go, you have this, you have this. Bande de merde. Le progresse. Nouvelle zone de sécurité marquée. Don't challenge me, guys. Voilà comment on soulève une game remplie de stream hacker, chat. Hey, thank you, man. You fucking good, mate. Thank you, you, man. This uh, this game go on YouTube, I think. Tell something. Oh, really? Yeah. Wait, yeah. Tell tell something to your friend, to your family. It's for you. Yes, thank you. Bye bye. Oh le lord Le lord Le ah, lord Arrête, d'être chaud comme ça. Je, crois que tigué la bûche, vous étiez les deux seuls français qui streamaient pas. Sinon je suis tombé sur full enfant de pute dans cette game, ça m'a rendu fou. Tout, ah, bah, J'ai vu parce que vous, vous avez, pris la prune à la fin. Non. T'es un monstre, franchement t'es un monstre. les deux seuls français à pas le Salut, hein. je ouais, sacré chaud. <laughs> T'as entendu <laughs>